Segundo as súas propias declaracións, a maior preocupación do goberno galego son as 220.000 galegas e galegos que seguen sen emprego e que o objetivo da xunta é reducir o paro ao entorno do 10% en 2020. Sen embargo, comprobamos a diario como a xunta permite, cando non colabora, a precarización e destrucción de emprego nas empresas adxudicatarias de servizos públicos, como acaba de ocorrer con 68 traballadores e traballadoras de transporte pellejero. O DOGA do 22 de xullo de 2014 publicaba o anuncio de licitación de transporte combinado de residuos urbanos dende as plantas de transferencia ata o complexo medioambiental de Cerceda e o vertedoiro da Areosa. Presentáronse cato ofertas, en todo caso útes. Sogama decidiu excluir a UTE da empresa que viña prestando o servizo ferrovial pellejero por considerar a súa oferta económica a máis baixa de todas, anormal ou desproporcionada, e adxudicar o contrato a Copasa Renfe. Non vou entrar en como Copasa, a que a Xunta lle permitiu a finais de 2014 executar só a metade da autovía da Costa da Morte por incapacidade financiera, agora lle otorga unha licitación e non lle dá a competidora porque considera que a súa proposta económica é irrealizable pero sí quero falar do prego de cláusulas que di textualmente en relación ás obrigas laborais e sociais do adjudicatario. O persoal necesario para a execución do contrato dependerá exclusivamente da entidade adjudicataria, sendo xogama allé as relacións referidas. Como sempre, a Xunta só se preocupa de desligarse de calquera responsabilidade laboral en relación ao persoal das empresas que prestan servicios para a Administración galega. Ina no suposto que os despedimentos ou medidas que a empresa adopte se baseen no incumprimento, interpretación ou resolución do contrato, según consta nas mesmas plicas. A UTE co pasa Renfe será agora a que decida se contrata ou non os traballadores da anterior sudicataria do transporte de Sogama, que como xeito de presión veñe de convocar unha folga indefinida dende o 15 de febreiro nunha reunión mantida entre as partes no Consello Galego de Relacións Laborais, Copasa comprometeuse a recolocar a 54 traballadores dos 68 afectados de transportes pellejero. Pero Copasa négase a que dita oferta sese recollida por escrito, polo que en realidade non hai ningunha oferta. Estes traballadores entrarían a traballar, en todo caso, para a empresa que subcontrata Copasa para atender o servicio transportes Grupo Pacholo. Es que ten un convenio convenio moi inferior ao de transportes pellejeros. En realidade, os traballadores de entrar, que ainda non está claro, pasarían de cobrar entre 1.800 e 2.100 euros o mes en 14 pagas a cobrar 1.100 euros brutos o mes en 100 pagas. E debido a isto, e, e gracias á presión sindical que lle aumenta 4.700 euros sobre os restos dos traballadores que contrate Pacholo. É dicir, non se lle adxudicou a Pellejero porque a oferta era moi baixa, se lle adxudica a Copasa cunha oferta máis alta, pero que precariza máis os traballadores e as traballadoras. Polo tanto, eu lle pido que lle conteste aos traballadores de, de Pellejero que vai facer a Xunta para defender a permanencia de todo o persoal en, no transporte do lixo de Sogama coas mesmas condicións laborais que tiñan en transporte pellejero. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Resposta do presidente.